Mm, a bailar. Esto se baila así. Tu pipa, pipum. Pim, pim, piu, pim. Ahora para aquí. Agua fría, pánico. ¿O sea es algo siniestro? ¿Ahí? No. ¿A ver ahí? Demasiado alto. No puedo. Necesito eso. Y ahí estaría bien a ver. Eso. Ah, ¡Pánico! Pues, <laughs> Te quiero, los quiero mucho.